Nagrywasz. Tak. 26 grudnia. Jesteśmy po świętach. Co Wam mogę powiedzieć poza tym, że właśnie Adaś tańczy za aparatem? Chciałam zrobić takie krótkie podsumowanie, bo 30 dni zbliża się do końca. I zastanawiam się, na ile już się przyzwyczailiśmy do tutejszych warunków. Jak pewnie widzieliście, nie mamy nastawienia zbyt turystycznego, niewiele zwiedzamy w tej chwili. Przestań tańczyć, bo mnie rozporażasz. Ale w zasadzie nie, no dobrze, dobrze, tańcz sobie. Chciałam tylko powiedzieć, że Adaś się bardzo doskonale dostosowuje do warunków. Chodź tu na chwilę, pokaż się. Kupił sobie pomarańczowe wietnamskie spodenki, kupił sobie pomarańczowe zatyczki do uszu nie jest taki wesoły i radosny, je dużo zieleniny, jeździ na skuterku, w Wigilię mało nie przejechaliśmy Mikołaja. Jakbyście się zastanawiali, jak pokazać Mikołaj, to Mikołaj jest. Codziennie chodzimy na spacer nad morze, ale jeszcze się nie kąpaliśmy. Ale mimo to kilka razy musieliśmy już zmieniać bieliznę po powrocie. Jesteśmy mokrzy. Bo jesteśmy mali, a fale są duże. I co jeszcze Wam mogę powiedzieć? Mogę Wam powiedzieć, że mamy wietnamskie kubki, bo taki jeden zły zbił mój kubek. Mogę Wam powiedzieć, że coraz bardziej się wietnamizujemy, mamy coraz więcej wietnamskich rzeczy. Pisał mi się długopis, więc teraz mam słodki wietnamski długopis. Słodki wietnamski nóż słodki wietnamski zeszyt. A dzisiaj kupiłam sobie naklejki, bo mamy taki problem, że mamy dwa identyczne kaski i przyszedł czas je rozróżnić. A zatem dzisiaj mój kask stanie się kaskiem